Você acompanha agora a previsão do tempo. A máxima é de 25 graus e a mínima é de 16 graus.